不よ羽ばたけこの輝きにとれなさいンブ・フェニックスおたまりませんかもです中夏のひらめきこれが答えだ海の真実 ったもう一回 不死鳥よ羽ばたけこの輝きに見とれなさいエンド・オブ・フェニックスその調子よ何発でも打ち込むわニューイヤー 不死鳥よ羽ばたけこの輝きに見とれなさいエンド・オブ・フェニックス